Gracias, si no te vayamos. Oke, Ban. Oke, terima. Rasa Yes. Antu pirakan apa ya? But the youngest day was need food. Kita need lawan. Oh, deixar dus a action, não? Ah, não, oh, mas não vai ja, nada. Ah, Uno. Corona. Dos. Zeg, zeg maar. Ik denk dat het een droom is. Niet naar mij kijken, naar hun kijken. Ik denk dat